Salvete spectatores carissimi. Gaudio vos post longam moram post longum tempus salutare. Ut scitis pelliculas iam ex multo tempore non feci. Propterea, propteria propteria quod inspiratione carui et ad hoc cario. Sed um, multo tiens, well, saipe ähm rogatasum ähm ultimis temporibus ut ähm pelliculam vel pelliculas novas facere et tandem tandem dixi et ähm et et et et et, et, et um, pollicita sum pollicita sum me hoc esse facturam ehm primus quam in in kipi in kipiam eh uh, videte pulcherrimum velum meum viridem eh uh, viri vi, viridis uh, eh, Uh, eh, viridis Viridis de viride viride fortasse velum eh, viride viride non preparavi <laughs> orationem ea de causa ignos ignos eh, in pulcherium velum quod hoc modo aperitur non <laughs> Pulcherimum. da sed satis nugarum in hodie Uh, vobis legam aliquid Eh, de metamorphosibus um eh, libellum videlicet um, um, valde usitatum mm, et legam legam advertite pronuntiatione vel potius accentu scolastico utens it est legam cum ictu quia eh, rogata sum ut legerem partes de metamorphosibus ictu utens it est pronuntiatione eh, it it est um, ac accentum non verborum sed um, ehm, versus observans ea de causa nullite me um, Eh, Hayton, uh, Hayton, um, eh, dolită <laughs> mihi propte, propter hoc um, um, mihi maledicere, quia consulto facio. So I'm reading now um, the um, <laughs> beginning and the end of the metamorphosis, metamorphosis sorry, uh, using the, um, the school pronunciation, pro, pro, pronunciation, the school pronunciation. So with ictus and I do it deliberately. Also ich lese mit ictus. Ja, Dios ictus. Je vais... Ähm, um, ja, Ja, ja. In medium. In Innova fert animus mutatas dicere formas corpora di coeptis, nam vos mutastis et illa aspirate me is prima qua origine mundi ad me a perpetuum de tempora carmen hoc legi cum ictu et ut videt ut videatis quid inter sit inter lectionem cum ictu et sine ictu repetam um, conans sine ictu legere quam vis promi sis um, hoc minum. factura mens et num nil recat also without ictus in nova fert animus mutatas dicere formas corpora di coiptis nam vos mutastis et illa aspirate meis prima qua borigine mundi ad me a perpetuum deducite tempora carmen hoc opus est memoria tenere eh, memoria tenere so you have to learn that by heart. It's very, it's very important um, passage. Et nunc finem legam. Finem. Nun dum edidi, non dum edidici. Iam quapus ex egi, quod nec hiovis ira, nec ignes, nec poterit ferrum, nec edax abolere vetustas cum volet illa de jes, quae nil nisi corporis huius ius habet incerti, spatium mihi finiat aivi. Parte tamen meliore mei super alta perennis astra ferar, nomen querit, eo, scusate, no astra ferar, nomen querit in dele, oh, sorry, Eh, iterum, nolo, um, partetamen meliore mei super alta perennis astra ferar, nomen queritinde lebile nostrum, quaque patet domitis, romana potentia terris, ore legar populi, per quomnia saecula fama, sicquit abent veri, vatum praesagia vivam ut repetam um, ehm, nomen querit in nomen querit in de lebene nostrum eo in uh, loco peccavi bene um, his um, locis lectis transiam ad colonos Lyciae, sed hoc